آج سے پنجاب خیبر پختونخوا میں سی این جی اور صنعتی شعبے کو گیس کی فراہمی معطل سندھ میں سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی مزید چھ روز کے لیے بند پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سوئی نادرن کا non export industry cement sector کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ سی این جی سیکٹر کو بھی پانچ جولائی تک گیس کی فراہمی بند